Hello and welcome back to our channel experiments hundred six eight six तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम बहुत अलग सा और हट के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज हमारे चैनल में अब 95 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स का डिफरेंस है 100 सब्सक्राइबर्स होने तो प्लीज़ आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है उसको पूरी कर दो बहुत सारा बहुत प्यार बांटो वीडियो को लाइक करो शेयर करो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह video Told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and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 Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing. तो गाइस यार कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो गाइस ये रही हमारी प्यारी सी पूमा तो वैसे जैसे ही हमारे चैनल में हंड्रेड सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको अपना पूरा सेटअप टूर दिखा दूंगा तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर, करते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो तो प्लीज़ यार हंड्रेड सब्सक्राइबर पार कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस